Pasensya na. Okay lang, okay lang. Anong floor mo? Ah, 33. third, third, Sa una Gumaling sa nanginingning mong mga mata Ika'y isang bituin na nagmula sa langit Hindi ko mawari ang tagal ay mong tinatangi Sadya namang nakakapighani may paliwanag ang nararamdaman Ooh. Namumukat kadang aking ligaya Sa tuwing ika'y papalapit na Hawakan mo ang aking kamay Opa Sumisilip, sumisilip Ang ngiti ng tanang may wagaan Liwanag na mo nagbigay Sinagsama dilim kong mundo Ibang iba ako kapag ikaw na ang kapili Sumisiming ang buwan at mga bituin Na para ba sumasang ayon sa atin ang kalawakan Hawakan mo ang aking kamay At para naman kay aking nagdadalhin siya inasahang paraiso Palagi kitang awitan ng kundi man, di man sasawa Di ka pababayaan, sasayaw kita Mamahalin kita hanggang sa wala kang Gracias.